ok. Dámela que está bien bonita, mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bamba y grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dámela, dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok. Dámela que está bien bonita, mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. chamaquita me va a llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Dámela, dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita. Ok, pues dámela que está bien bonita. Mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. tú lo meneas. Uh, dámela, dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita. Ok, dámela que está bien bonita. Mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. como tú lo Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas.